Concretes, Atuntaki, concretos estructurales para tu construcción, producción y comercialización de hormigón premezclado. Confía en el mejor equipo, invirtiendo con seguridad, confianza y excelentes resultados. Hormigones para toda obra civil, alisados de pisos industriales, asesoría profesional continua. Concretes, Nueva planta sucursal, Atuntaki, sirviendo a la provincia de Imbabura, Panamericana Sur y calle Santa Berta, frente a Adelca. Teléfono 2-908-072. Concretest, Atuntaki.